Την ασκηση 11.7.3 ένα αντιστάτη αντίσταση Arison 5 ohm που τροφοδοτείται από μπαταρία τάση ΒΕΙΣΟΝ 100V. Ο αντιστάτη βρίσκεται μέσα σε μία δεξαμένη νερού με το νερό να βρίσκεται σε θερμοκρασία θ1 ίσον 10 βαθμού Κελσίου. Η ποσότητα του νερού που περιέχει η δεξαμενή είναι 5 χιλιόλα. Στην άσκηση μας ζητείται να υπολογίσουμε τη θερμοκρασία που θα αποκτήσει το νερό εάν απορροφήσει εξ ολοκλήρου τη θερμότητα που προσφέρει ο αντιστάτης στη δεξαμενή σε χρόνο 2 λεπτών. Η θερμότητα που προσφέρει ο αντιστάτης στη δεξαμενή θα δίνεται από τον νόμο του τζαου, δηλαδή Q ίσον για το τετράγωνο επί R επί T. Τη σχέση αυτή την ονομάζουμε σχέση 1. Η θερμότητα αυτή όμως με βάση την εξίωση της θερμιδομετρίας θα δίνεται από τη σχέση Q ίσον μη επί σε επί δέλτα και τη σχέση αυτή την ονομάζουμε σχέση 2. Ο όρος ΔΘ εκφράζει τη μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού και θα ισούται με την τελική μείον την αρχική θερμοκρασία του. Τη σχέση αυτή την ονομάζουμε σχέση 3. Από τις σχέσεις λοιπόν 1, 2 και 3 έχουμε μη επί σε επί παρένθεση θ2 μείον θ1 κλείνει παρένθεση θα ισούται με δύο τετράγωνο επί r επί t. Δηλαδή μη επί σε επί θ2 μείον μια επι επισέπη θ1 θα ισούται με γιο τετράγωνο επί r επί t, δηλαδή επι επισέπη θ2 θα ισούται με γιο τετράγωνο επί r επί t συν μία επισέ επί θ1, όπου τελικά λύνοντας ω προ θ2 βρίσκουμε ότι θ2 είναι ίσο με γιο τετράγωνο επί r επί t συν μία επισέ επί θ1 προ μία επισέ. Τη σχέση αυτή την ονομάζουμε σχέση 4. Από τη σχέση 4 λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε την τελική θερμοκρασία που θα έχει αποκτήσει το νερό. Παρατηρούμε όμω ότι δεν γνωρίζουμε την ένταση του ρεύματο που διαρρέει τον αντιστάτη. Μπορούμε όμω να την υπολογίσουμε εφαρμόζοντα τον νόμο του Ωμ για τον αντιστάτη R. Δηλαδή, Ι ίσον V προ R, όπου με αντικατάσταση τελικά υπολογίζουμε ότι η ένταση του ρεύματο που διαρρέει τον αντιστάτη R είναι 20 αμπέρ. Με αντικατάσταση λοιπόν των μεγεθών στη σχέση 4, υπολογίζουμε την τελική θερμοκρασία του νερού τη εξαφανή, η οποία τελικά θα είναι θ2 ίσον 21,4 βαθμού Κελσίου.